चैतन्य मात्र स्वरूप है अद्वितीय रूप है ऐसा अध्यक्ष जो परमात्मा है तो वह अविद्या लक्षण जो त्रिगुणात्मक का माया है प्रकृति है माया का अविद्या लक्षण प्रकृति है ऐसे कहते भाष्य का तो भगवान के अध्यक्षता से जो त्रिगुणात्मिका माया अविद्यात्मिका है प्रकृति तो सचराचर जगत उत्पन्न करती है तो परमात्मा नहीं करता है क्योंकि तो एक देव सर्व होते से गुण सर्व है हाँ, सर्वव्यापी सर्व होता आत्मा और कर्म हाँ तो क्या बोलते हैं कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी चेता केवल तो एक देव है सभी प्राणियों में छुपा हुआ है सर्वव्यापी है सभी भूतों का अंतरात्मा है वो तो कर्म फल देने वाला है उत्पत्ति सर्वभूतादिवास सभी भूतों का अधिष्ठान है साक्षी चेता है केवल निर्माण है वही उसी के अध्यक्षता में जो प्रकृति अविद्या लक्ष्मण माया है वही सचरा जगत उत्पन्न ये तो ना नाने ना माने इसी अध्यक्षत्व हेतु से परमात्मा क्या करता है इसी अध्यक्षत्व के हेतु इससे माने जगत माने सचराचर चाहे व्यक्त जगत हो चाहे दुष्कर सब व्यवस्थाओं में इसी हेतु से सचरा जगत जगत जो है इसी हेतु से व्यक्त कर देता है तो इस प्रकार से जगत को उत्पन्न करता है इसमें एक देव है सर्वभूताध्यक्ष है चैतन्य मात्र स्वरूप परमार्थ का सभी भोगों से इसका कोई संबंध नहीं और एक ही चेतन इसीलिए है कि चेतन अंतर दूसरा होता नहीं है तो ऐसे जो चेतन है हा? सृष्टि है हाँ। इत्यादि मंत्र वर्ण से भी सृष्टि के विषय में बताया है और भगवान ने पहले कहा है अज्ञान वृतन ज्ञानम तेना मुयंती जनता वो अज्ञान के द्वारा ज्ञान आवृत है उसलिए जगत मोहित हो रहा है ततश्च एकस्य देवस्य सर्वाध्यक्ष भूत चैतन्य मात्र से परमार्थस्य भूभाषा अनसंबंधिनो अनभिसंबंधिनो अन्यस्य चेतनांतरस्य अभावे भोक्तो अन्यस्य अभावात् अन्य चेतनांतर न होने से दूसरा भोक्ता नहीं है કેમ નિમિત્ત એમ શ્રેષ્ઠી તત્ર किस निमित्त के सृष्टि ये प्रश्न प्रतिवचन हमको है तो को निश्चित से कौन जान सकता है प्रभोचक तो कौन तो बोल सकता है कुत आ जाता है यह सृष्टि कुता हाँ? आ जाता कहाँ से आया कुता यम विशिष्ट ये विशिष्ट कहाँ से हुई ये ऋग्वेद संहिता में तो भगवान ने इसे प्रश्न होने पर भगवान ने कहा अज्ञान आवृत ज्ञान तेरह महिला की रचना अज्ञान से ज्ञान आवृत उसी के द्वारा जगत मोहित हो रहे हैं परमात्मा को मायापति इत्यादि करके आरोप कर देते हैं ऐसे ही चलता है <coughs> तो पर परमात्मा नित्य सिद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है और संपूर्ण कर्म के फल को देने वाला है संपूर्ण प्राणियों के कर्म के फल को देने वाला है तो ऐसा होने पर भी सर्वज्ञ होता हुआ भी उस परमात्मा को लोग ठीक ढंग से नहीं समझते ऐसा होने पर भी परमात्मा लोग ठीक ढंग से नहीं समझते कैसे नहीं समझते अब जानती मूढ़ मूढा तनुमाश्रितम परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् माम अवजानती मेरा तिरस्कार करते उनको ये कृष्ण क्या होता है हम्म? ये कृष्ण किस खेत की मुनि है ये तो यादवों की संतान है यादव घर में पैदा हुआ है कंस का भांजा है लेकिन गुण गोपियों के बीच में नाचने वाला ही नटराज है ये कृष्ण किस मनुष्य है मनुष्य है वैसे उसको ज़्यादा पूजा करने की जरूरत नहीं है उसको ज़्यादा देने की जरूरत नहीं जैसे पौंड्रक था ना पौंड्रक पाउंडर करके काशी तो दो हाथ तो उसके थे दो हाथ और लगा मशीन के हाथ लगा दिया तो रथ में सवार होकर के अपने उसमें बैठ जाता नटराज होकर एक दूत भेजा कृष्ण के पास कि तुम अपने आप को भगवान विष्णु का अवतार मान करके घूम रहे हो भगवान के विष्णु भगवान विष्णु का अवतार दूसरी जगह पैदा हो गया है वो मैं हूँ इसलिए तुम या तो फिर वो छोड़ दो मेरी शरण में आ जाओ छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ या तो फिर मेरे को युद्ध दे दो मेरे से लड़ो दूध भेजा भगवान के द्वारा का मैं सुधर्मा समाज सब सुधर्मा समाज करके भगवान ने जो जो से पढ़ा सब हंसने लगे तो ठीक है हम न करिए कोई बात नहीं पर युद्ध तो करेंगे उससे फिर दूसरा चक्र छोड़ करके उसको मारा तो लोग तिरस्कार करते हैं भगवान के स्वरूप में क्या करते हैं तिरस्कार करते हैं अवजानती नाम परिभ्रम कुर्वती अवजानती अभिमानना कुर्वती कोर्ट की अवमानना नहीं कर सकते ना कोर्ट की अवमानना करने पर बड़ा भारी सजा देती है कोर्ट अवमानना करते माने निंदा करते अवहेलना करते कौन करते हैं कहते अविवेकी करते हैं जो समझदार भगवान की अवहेलना थोड़ी करेगा जिस भगवान की प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर मिला है धर्म अर्थ काम मोक्ष सत्यम पुरुषार्थ मोक्ष पुरुषार्थ के लिए शरीर मिला है मोक्ष तो भगवान स्वरूप ही है समझदार होगा वो क्यों भगवान की आलोचना करेगा नहीं करता परंतु जो मूल होते हैं वो बेटी होते हैं भगवान के याद आत्मा को न समझने वाले होते हैं भगवान के स्वरूप को नहीं जानते हैं वो लोग अवजानते मानुष तमम आश्रित मनुष्य से धर्म करके आया हूं मैं पर एक ही उनको जानने का प्रयास करना चाहिए ठीक है भगवान बराहर उदाहरण करके आए कोई बात नहीं है कि नहीं पर भगवान को नमस्कार तो करना चाहिए ना बराह रूप में आने पर यदि पहचान होती है तो करना चाहिए अरे स्वर को देख लिया कहते नहीं ये भगवान नहीं हो सकता प्रथम का तो बड़ा रूप से ना अपने उसमें मुख के ऊपर क्या बोलते हैं उसको स्वर का तरह मुख उठा रहता है वो तो उठा रहता है अपने समय धरती को उठा कर वोट भगवान बराह ने धरती का उद्धार किया था कितना बड़ा काम किया था तो धरती थी नहीं तो भगवान कहाँ खड़ा होकर के उद्धार किया तो धरती नहीं थी तो भगवान कहाँ खड़ा रहा होगा उद्धार करते तो इसका उद्धार करना इसी में खड़े रह करके तो नहीं हो सकता ये होगा इसको हमको दूसरी जगह स्थापित करना है इसको ले जाना है तो इसी में बैठ कर इसको कैसे ले जाएंगे हाँ? जल में जल में हाँ, जल में थी वहां से जल में वो निकाला ना वो कहाँ खड़े होकर के निकाले होंगे उसको आधार की जरूरत भगवान भगवान को आधार की जरूरत नहीं माने पृथ्वी में खड़े हो जाएंगे तो पृथ्वी ऊपर नहीं आएगी ना तो दबेगी फिर तो ऊपर कैसे आएगी पृथ्वी और खड़े रहने के लिए जगह ही नहीं है जाल में कोई खड़ा थोड़ी जा सकती पहले ही मत से अवतार धारण कर लिया था उन्होंने जल में फिरने के लिए हमने स्व महिमा प्रतिष्ठित भगवान अपने महिमा ही प्रतिष्ठित उसके कोई आधार की जरूरत नहीं है भगवान को कहीं स्थित होने के लिए कोई आधार की जरूरत नहीं होती निराधार ही हो है ना निराधार रह करके वो काम कर सकता है ये तो उसकी विशेषता सर्वोपा आधार है हाँ सर्वाधार वही है इसलिए सर्वाधार होने से निराधार करके भी वो दूसरे का कल्याण कर सकता है ये बता रहा रहे हैं अवज्ञान परियोग कुर्वन् मामुरायुः तो मानस्य मनुष्य संबंध तम देह आश्रितम आश्रितम मनुष्य देह संबंधी जो शरीर है वो शरीर धारण किए हुए यानी मनुष्य देह रूप से व्यवहार करने वाले मनुष्य देह रूप से व्यवहार करते हुए मेरे को देख करके मेरा प्रभाव करते हैं मेरा तिरस्कार करते हैं मेरे उसको ज़्यादा महत्व देने की क्या जरूरत है किसी बात में तो सौ गालियाँ हैं जब युधिष्ठिर के एक अग्र पूजा की बात आई तब तो कहा किसकी पूजा करें कहा शादी में कहा कि तो

तो कहा माम मूढ़ा मानुषिक तनुमाश्रितम और जानती मैंने मनुष्य शरीर धारण किया लोक कल्याण करने के लिए लोक में जब मनुष्य शरीर धारण करके आएंगे तो मनुष्य लोग मनुष्य की भाषा समझते हैं है कि नहीं तो इसीलिए मैंने मानुषी तन को धारण करके यहाँ आया और यहाँ आने से लोगों को लगा कि ये तो मनुष्य हमारी तरह कहा यादव ने बाद में यादव जब भगवान सुधाम गए तो यादव ने बड़े पश्चाताप करने लगे तो देखो पहले समुद्र में चंद्रमा समुद्र में था ना लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा चंद्रमा धेनु कामधुर सुरेश्वर गजो अश्वसप्तमुखो विषं हरिधनो शङ्खोमृतं च पिधे रत् चतुर्दश नो अच्छा श्लोक तो लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजात सुरा सूरा धन्वंतरी चंद्रमा चंद्रमा समुद्र से निकले है ना समुद्र मंत्र तो समुद्र मंत्र में चौदह अध्याय तो चंद्रमा भी एक है तो चंद्रमा निकले तो चंद्रमा जब समुद्र से बाहर नहीं आए थे तो समुद्र में थे तो चंद्रमा जो है चमकीला है ना तो मछलियाँ देखती थी चंद्रमा को चांद को वो सोचती थी कि हम हाँ, ये मछली है पर कुछ चमकीली मछली हम हाँ, ये सोचते थे उससे ज़्यादा चंद्रमा को महत्व समझते हैं चंद्रमा अमृत है ये महत्व नहीं समझते तो उसी तरह से यादव लोग भी जब तक भगवान की धरती पर रहे तब तक तो क्या समझते रहे यह भी हमारी तरह यादव ही पर चांद की तरह चमकी रहा है इतना ही जरा दिमाग लगाता है चतुर है है ना पर भगवान की भगवत्ता के अंदर भगवान को जानते रहे इसलिए कहा अवजानन ते माम बुरा भगवान के क्लेश भी रहा होगा थोड़ा बहुत इसलिए इनको मैं समाज में रहते समय क्लेश रहा होगा लोगों को देखा होगा मनुष्य पौधों को देखा जरासंध इत्यादि को देखा दुर्योधन को देखा <coughs> साक्षात भगवान मानता तो दुर्योधन भी शायद भगवान की मान भी लेता है कि नहीं जरासंध भी क्योंकि भगवान तो करता हूँ अगर तुम तो अन्यथा कर समर्थ है सब कुछ करने में समर्थ है ऐसे भी साक्षात भगवान समझ देते हैं मनुष्य नहीं समझते है कि नहीं तो जरा समझे में आसानी से हथियार डाल देता दुर्योधन आसानी से पांडवों को अपना हिस्सेदारी दे देता शिशुपाल इतना गालियाँ नहीं देता और इस प्रकार से घोषणा नहीं करता है कि नहीं और बहुत से कुछ इंद्र इस प्रकार से उठपटांग व्यवहार नहीं करते ब्रह्मा जी का भी वही हाल है है ना तो ये सब क्या समझ रहे मनुष्य छोटा मोटा जीव है तो इसलिए इसको स्पष्ट किया जा सकता है तो ये अवतार के लिए कहा कि और संत महात्मा महापुरुषों के लिए भी ये महापुरुष थोड़ी कहते भगवान को मनुष्य है करके आप तो नहीं कहोगे माँ आप लोग आप लोग कहते हो भगवान को महापुरुष कहा था मनुष्य आप कहते नहीं कहते हैं ना कि कहते मनुष्य मनुष्य भगवान को हाँ मनुष्य तो पैदा होता मरता भगवान ऐसे पैदा होने मरने वाले थोड़ी भगवान तो भगवान है साक्षात परमेश्वर है तो इसीलिए महापुरुष उनको वो नहीं करते महापुरुष भगवान को मनुष्य साक्षात भगवान है वो भगवान ही है ना एक तो मनुष्य है पशु पक्षी है देवता है भगवान है भगवान देव है वो उसको मनुष्य कैसे कहते इसलिए आप मन इसलिए आप भगवान को मनुष्य कहते आप मूल है क्या है अब क्या कहलाएंगे मूढ़ कहलाएंगे यदि भगवान को कहेंगे कि मनुष्य है तब तो मूढ़ कहलाएंगे इसलिए मूढ़ा कर दिया ना किताब अब जाने के माँ मूढ़ा मानुषिक से तो मानुषी शरीर धारण किए हुए ऐसा कह करके मेरा तिरस्कार करते हैं और वो कोई करते हैं जो मूढ़ लोग अज्ञानी लोग पर परम भाव जांत तो महेश्वर अब जो जानने वाले हैं महापुरुष जिसके बोल रहे हैं आगे उनके विषय में बोलेंगे जो परम भाव को समझने वाले लोग हैं ना मनुष्य में से तो उनके लिए तो आगे का श्लोक आएगा महात्मानस्त महात्मानस्त दैनिक प्रकृति मास्ते का भजन तन्य मनुष्य धन्य यत्र भूतादिमभ्यं सततं कीर्तयं तो मां यतं तस्य निरतता नमस्यन्तस्य मां तो इस प्रकार से ज्ञान यज्ञ न चाप्यंगे यजन तो माओ बसते एकत्व न बहुत न विश्व तो मुखम इस प्रकार से जो महात्माओं की बात है वो यहाँ पर बतलाएंगे जो दुरात्मा है मुंह है उनके विषय में कहा मैं मनुष्य देह के साथ व्यवहार कर रहा हूँ ना दो हाथ है दो पैर है समय समय पर चार हाथ दिखा देता हूँ रहता समय में चार हाथ दिखा देता हूँ समय में विश्वरूप दिखा देता हूँ जब जरूरत पड़ती है ये बात अलग है और नहीं तो सामान्य रूप से क्या करता हूँ मनुष्य बन करके चलता हूँ है ना और जब तक वृंदावन में और वहाँ हथियार भी नहीं दिया भगवान का जब वहाँ पर गोकुल में रहे मथुरा में पैदा हुए फिर पहले गोकुल गए वहाँ भी कोई हथियार नहीं रखा और मारना मुरना हो तो बस युक्ति मुक्ति से मारते रहे मारते रहे जरूर बिना हथियार के पर मारते जरूर रहे और बिना हथियार के ही मारा जा सके तो क्या जरूरत है हथियार नहीं जब किसी को दंडित कर देना है बिना हथियार के दंडित किया जा सकता है तो जरूर क्या हथियार और वृंदावन में आए वृंदावन में हथियार नहीं उठाया फिर मथुरा गए वहाँ जा करके हथियार उठाया सब नहीं वो तो मुष्टि को भी ऐसे ही मारा कंस को भी ऐसे ही मारा और फिर वहाँ पर कोई युद्ध हुआ ना कुछ नहीं उसके बाद काल एवं कहीं आया हाँ, हाँ। तो कुछ युद्ध हुआ ना मथुरा में नहीं हुआ नहीं काल एवं तो जरा तो जरासंध तो मुझको से तो मरवाया पालियोन को जरासंध से तो लड़ाई हुई ना हाँ सत्रह बार सत्रह बार हुई ना तो यही हुई ना हाँ तो लड़ाई हुई तो हथियार लिए होंगे ना भगवान के नहीं लिए हाँ, हथियार को लेने की बात है वो जब अठारहवीं बार वो, आया था तो भगवान वहां से भाग गए तो फिर द्वारका में जो है ना किला बनाया भेड़ द्वारका में किला बनाया भीड़ द्वारका में बनाया हाँ। भेदवर्ग में मैंने समुद्र के बीच विश्व उस विश्वकर्मा को कह करके और काल जो है यवन को मरवाया मुचकुंद से मरवाया काले मन को मुचकुंद से तो उससे भारत लोग क्या समझते रहे छोड़ तो नहीं लगी हाँ? अच्छा ठोकर लग गए आंखों पर लंबे लोगों को थोड़ा दिक्कत होती हो और गड़बड़ हो गया वहाँ पर सीढ़ी बना दिया ना बहुत लोगों को ठोकर लगती है क्या करें उसको ठीक करना पड़ेगा हम्म। यहाँ से जब अंदर आते हैं आपको भी लगता होगा एक बार लगा एक बार लगा नमस्कार नमस्कार है हाँ वो एकदम झुका देता है हाँ, झुकने एकदम से झुकना पड़ता है हम्म। ऊपर लग जाती है हाँ, परम भाव मजा आनंद तो मोह भूतो महेश्वरम देखो भूतों का महेश्वर हूँ मैं महानतम तो ईश्वरम सभी प्राणियों का आत्मस्वरूप हूँ सभी प्राणियों का आत्मस्वरूप मतलब क्षेत्रज्ञ चापमान विद्धि कहा ईशावास्यम सर्व ये संपूर्ण जगत ईश्वर से व्याप्त है और क्षेत्र के शरीर के भीतर बैठ करके जानने वाला मैं ही हूँ इसलिए आपके भीतर बैठ करके जानने वाला कौन है तो भगवान कृष्ण ही है परमेश्वर ही है तो मेरा परम भाव सभी भूतों का ईश्वर होना हाँ परम भाव मजाना तो परम भाव ने परमात्मा तत्व आकाश के समान आकाश से भी अंतरतम है जो परम भाव है परमात्मा का परम परम भाव अजानन तो कहा ना मेरा जो श्रेष्ठ उत्कृष्ट भाव है उसको नहीं जान रहे का मेरा उत्कृष्ट भाव क्या है का परमेश्वर भाव है आकाश के समान व्यापक है बल्कि आकाश से भी अंतरतम है सूक्ष्मतम सभी आकाश को भी सत्ता स्फूर्ति देने वाला है ऐसा जो मेरा भाव है उस मेरा भाव को जो सर्व प्राणियों का माहेश्वर है ईशान शासन करने वाला है ईशान और भूतल तत्व न बीज गुण सके भूतकाल और भविष्य काल संपूर्ण प्रशासन करने वाला है तो ऐसा मेरा जो भाव है उस भाव को न जानते हुए मेरा क्या करते हैं लोग तिरस्कार करते हैं तो ऐसे तिरस्कार करने वालों को क्या मिलता है मोघाशा मोघ कर्माणो मोघाशा मोह कर्मा

कामनाएं होती ना अर्थात इच्छा होती उनकी हो जाए हो जाए सभी की होती है गृहस्थ की होती है महात्माओं की भी होती है महात्मा भी इच्छा करता है भगवान प्रसन्न हो गया और और भी करता है भगवत करता है कुटिया बन जाए नर्मदा किनारे भजन कर उसको भी इच्छा होती है ये आशा जो है ना जो भगवान के उस अस्तित्व को अस्वीकार करते हैं परम भाव को नहीं जानते हैं इंकार करते हैं और मनुष्य समझते हैं तो उनके आशा नहीं चाहिए मोह आशा मैंने व्यर्थ व्यर्थ करते व्यर्थ होते उनके जो इच्छाएँ होती है वो सफल नहीं होती है नष्ट होती है इच्छा का नष्ट होना तो अच्छा है कि खराब है इच्छा का नष्ट होना अच्छा है कि खराब नष्ट होना तो खराब है और जो इच्छा रखता है तो अपने आप इच्छा नष्ट कराना नहीं चाहता है वो इसीलिए वो बैठ ही इच्छा वाली होती है मैंने इच्छा तो करते पर फूर्ती नहीं होती ऐसा होता है इच्छा नष्ट नहीं होती इच्छा करते कि यह वैसा हो पर तो इच्छा की पूर्ति नहीं होती चाहते हैं ऐसा हो ऐसा अपने अनुकूल हो और अपने चाहते के सही चीज़ें नहीं बन पाती इसे कहते हैं मोह भाषा आशा रखते हैं पर आशा में कोई सफलता नहीं है ऐसे व्यर्थ कामना वाले और मोह भाषा मोह कर्मा और कर्म करते हैं जब तो कर्म करने को फल मिलता नहीं उनका मैंने कर्म का तो फल मिलेगा भाई जो भी कर्म करोगे आप कर्म का तो फल मिलता है परंतु भगवान से भगवान को तिरस्कार करने की वजह से उन कर्मों से जो भी फल प्राप्त होगा एक तरह से निष्फल होगा तो कर्म करेंगे फिर उसका फल भोगेंगे फिर कर्म करेंगे फल भोगेंगे ये जो चक्र है निरंतर चलता है अब उसे बाहर निकल नहीं सकते हो जैसे कोई बाहर में पानी घूमता है तो उसी पानी के साथ घूमता रहता बाहर निकल नहीं सकता उसमें घूमता है बाहर आया फिर गया फिर वहाँ आया फिर गया फिर बाहर है ना कर्म का है फल भोगने के लिए है ना हाँ, फल जो कर्म करता है फिर उसका फल हो जाता है तो उनके द्वारा क्यों है जो कर्म है हम्म? भगवान का पराभव कर देने से भगवान का तिरस्कार कर देने से हाँ अपने आत्मभूत भगवान को तिरस्कार कर देने से निष्फल कर्म हो जाते हैं उसी होते भोग कर्म और भोग ज्ञान निष्फल ज्ञान उनका ज्ञान भी क्या होता है निष्फल होता है उनका ज्ञान भी क्या खाने पीने के ज्ञान होता है वो खाने पीने के ज्ञान से क्या होता है क्या होता है ये जन्म में खाने पीने का रहेगा फिर खाने पीने का रहेगा दूसरे जन्म में तीसरे जन्म में वो कोई ज्ञान नहीं है व्यवहार चलाने का मात्र साधन है व्यवहार से कभी ऊपर बाहर ही नहीं जाएगा उठेगा ही नहीं अच्छा भगवान से निरपेक्ष अपेक्षा रखने वालों को अपेक्षा की पूर्ति भी हो गई तो यह पूर्ति होगी इच्छाओं का निवृत्ति तो हो जाएंगे फिर वो इच्छा करेगा फिर दूसरे जन्म में तीसरे जन्म में बस जन्म मरना जन्म मरना भगवान से पृथक होने से भगवान को पराभूत कर देने से तिरस्कार कर देने से उसका जो सांसारिक फल है निस्पंदी हो जाता है भगवान का तिरस्कार करने की वजह से स्वात्मभूत जो अपना भगवान है परमेश्वर है उसको तिरस्कार करने फल मिलने पर भी और फल न मिलने का बराबर कोई सार्थक कार्य मोघा सा मोह कर्म और मोह ज्ञान अभिचेत सर राक्षसी आसुरी से तीन प्रकार की प्रकृति बताई राक्षसी प्रकृति आसुरी प्रकृति और मोहिनी प्रकृति ध्यान में रखें राक्षसों के स्वभाव वाली प्रकृति को आश्रित करने वाले होते हैं हाँ? तो असुरों की प्रकृति को जो मोहन करी है देहात्मवादी तो ऐसी प्रकृति को जो स्वीकार करते हैं वो राक्षसी आसुरी मोहिनी प्रकृति को स्वीकार करना ये दशा जिसका विज्ञान विवेक नष्ट हो गया है जिनका विवेक काम ही नहीं करता है कर्तव्य क्या है अकर्तव्य क्या है कौन सा करणीय है कौन सा अकरणीय है वो विवेक कुंठित हो जाता है बुद्धि काम नहीं करती इसलिए जो सोचता है सोचता है कि यही सही है जो मैं सोच रहा हूँ यही सही है ऐसा करता है तो फिर उसके लिए सफलता नहीं मिलती बारंबार प्रयास करता पर सफलता नहीं होती इसलिए राक्षसी प्रकृति कैसी होती है आसुरी प्रकृति कैसी होती है जो मोहिनी प्रकृति है, है? कहा छिंदी भिंदी ये आसुरी मोहिनी प्रकृति छेदो भेदो लूटो लूटपाट मचाओ ये क्या है किसकी प्रकृति है कहते मोहिनी प्रकृति है आसुरी प्रकृति और राक्षसी है खाओ दूसरे का हरण करो खाओ पियो दूसरे का दूसरे को छीनो पर स्वाप हरण दूसरे का जो धन संपत्ति है उसका हरण करो ये होता है राक्षस लोग वाले तो इस प्रकार के उसको आश्रित करके उपेक्षित असा माने जो विवेक से शून्य है ऐसे विवेक से शून्य जो लोग होते हैं वो निष्फल जीवन वाले हो जाते हैं उनका जीवन व्यर्थ हो गया अच्छा और जो भगवान को मानते हैं भगवान को जब नहीं मानते तिरस्कार करते भगवान की अवहेलना करते हैं भगवान की आलोचना करते हैं उनकी बातें होगी पर भगवान को जो मानते हैं उनका क्या हाल होगा महात्मानस्तु मां पार्थ प्रतिमाश्रिताः भजन्तनन्दमनसो महात्मा भूतादिमुखेन महात्मानस्तु माम का बेटा त्रिभा कुंती का नाम था ये त्रिभा कुंती का बेटा पार्थ कि महात्मानस्तु है ना जो मूढ़ मूढ़ा मूढ़ की बात करेगी व्यापक उदार चित्त कैसे हो उदार चित्त कोई बात नहीं मेरा मन का नहीं है तो आपके मन का हो मेरा मन का नहीं हुआ तो सामने वाले के मन का हो कोई बात नहीं ऐसा करें अक्षर पे छोटे चित्र वाले हैं कि मेरा ही चले तो छोटे चित्र पर संत ने विचार मेरी ही हो लेकिन चाहे गलत हो चाहे सही पर मेरी हो इसको कहते छोटे चित्र और अछोटे चित्ता मैंने महात्मा महान चाशो आत्मा ये शांति महान उनका आत्मा कैसा है महान हो गया है अंतकरण को भी दे दीजिए विशाल अंतकरण उदार अंतकरण जिसका ध्यान है ना जिसका उदार अंतकरण ये हुआ तो क्या हुआ वो हुआ तो क्या हुआ क्या बोलते ये हुआ तो क्या हुआ वो हुआ तो अब इसको यूं रख देना था यूं रख दिया क्या होना पड़ा यूं रखना था यूं रख दिया क्या होना पड़ा और यूं रखना में ऐसे रखना चाहिए छोटे चित्र था चाहे चाहे ये क्या है विशाल चित्र सुख और दुख आपके विचार में केंद्रित है ये समझ लेना पदार्थ से सुख दुख नहीं होता आपके विचार से सुख दुख होता पदार्थ तो निमित्त मात्र है आपके भीतर के सुख दुख को भर जाने में यदि आपके विचार अनुकूल हो गए तो वहां सुख है और विचार प्रतिकूल हो गए तो तो महात्मा विचार को अनुकूल बना देता एक महात्मा बैठे हुए थे बिच्छू आ गया डंक मारा तो महात्मा धीरे से उसको उठा करके दूर फेंक दिया और फिर कभी घूमते घूमते फिर आ गया फिर डंक मारा फिर महात्मा उठाकर उसको दूर फेंक दिया ऐसे कई बार हुआ तो एक व्यक्ति देख रहे और उसको निपटा ही देते उसको निपटा ही देते कई बार डंक मार रहा है वो कान है वो बिच्छू है वो नाम ही क्या है उसका बिच्छू उसका तो स्वभाव ही है छोटा चित्त है मारता रहेगा और मैं महात्मा हूँ विशाल मेरा मन है मेरा मन कैसा है महान चाशो आत्मा ये महान महान कर उदार चित्त है जिस देवी गुण भरे पड़े उसका ऐसे देवी गुण भरे पड़े हैं कि सबको समा लेता है उसको ध्यान में है शत्रु को भी समझ लेता है मित्र को भी समझ लेता है भाई को भी समझ लेता है बंधु को भी समझ लेता है सबको समझ लेता है चलो कोई बात महान आत्मा उठा दिया फेंक दिया कई बार होगा देखने वालों को जो तरस आ गई पर करने दंग जिसको मारा जा रहा है उसको कोई तरस नहीं है उसका स्वभाव ही वही स्वभाव पहचानो ना क्या बोलते हैं नेचर बोलते हैं क्या आजकल क्या बोलते हैं नेचर नेचर पहचान बस बहुत सहज उपाय है नेचर पहचान के रूप में व्यवहार करो बस है ना तो वो कहते महात्मा माने जिनका नेचर उदाहर हो गया अक्षुद्र चित्ता भगवान आशकर करते हैं महात्मा में अक्षुद्र चित्रा अक्षुद्र छोत्र माने छोटा सीमित क्षुद्र तो तो वो कैसे कैसे होते हो माम दैवीम प्रकृतिम आश्रित जो मुझ ईश्वर को हुँ? हम्म, तो वो क्या करते हैं महात्मा लोग मेरा भजन करते हैं मेरे में आश्रित रहते हैं अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं कैसे करते हैं माम दैवीम प्रकृति जो देवता देवता संबंधी प्रकृति सम दम दया श्रद्धादि लक्षणाम है ना श्रद्धा श्रद्धादि लक्षण जो प्रकृति है उस प्रकृति का आश्रय करते हुए माम भजनती मेरा भजन करते देव महात्मा कैसे दैवी प्रकृति को आश्रय करके मेरा भजन करते माम भगवान का विशेषण नहीं बना दैवी प्रकृति को भगवान को दैवी प्रकृति की जरूरत क्या है वो तो प्रकृति से परे है दैवी प्रकृति हम लोगों को जरूरत है ना तो दैवी प्रकृति क्या है अभयम सत्व संशुद्धि अंतकण की शुद्धि ये देवता संबंधी प्रकृति है ज्ञान योग व्यवस्थिति ज्ञान योग दानम दान तप मन इंद्रिय संयम कैसा है मतलब मन और इंद्रियों को की एकाग्रता ये परम तत्व तो ये तपस्या दानम तपस्या यज्ञ यज्ञ माने यथासंभव दान इत्यादि बहिर्वेदी दान दानम व्यवस्था तप एक स्वाध्याय निरंतर स्वाध्याय करते रहना चाहिए सत्संग करते रहना चाहिए ध्यान में आएगी ना सत्संग से जीने की कला प्राप्त हो जाती है जैसे जैसे कोई व्यक्ति ने डॉक्टरी कर लिया तो वो दवाई दे सकता है जीने की कला मिलती नहीं उससे ये मिलेगी आप बीमारी बीमार हाँ, बन करके जाएंगे बीमार होकर के जाएंगे तो डॉक्टर दवाई लिख देगा और सीए के पास जाएंगे तो आपका ऑडिट कर देगा पर कैसे जीना है इसको पता नहीं होता समाज में कैसे जीना है पता होगा क्या सीए की पढ़ाई से समाज में जीने की कला विकसित नहीं होती उसे एम बी ए किया तो अब एम बी ए कर लेगा तो क्या होगा कैसे है? हाँ? कैसे बिजनेस को कैसे बढ़ाना है ये तरीका समझेगा और संसार में जीने की कला नहीं जाता जानता पर जीना कैसे संसार में सत्संग से समझ में आता है कैसे तो समझ में आता है देखो एक शिक्षा यहीं पर मिल गई कि जो महात्मा है कैसे तो, तो अक्षुत उदार चित्त वाले होते तो उदार चित्त का मतलब सब उसमें समा जाता है जैसे नर्मदा जी है कि ना जब जब भारी बारिश हो जाती है तो वो नाले का पानी भी नर्मदा जी में जाता है नहीं जाता है और नर्मदा जी में तावा डैम का शुद्ध पानी भी आता है और भी बहुत अच्छी अच्छी नदियाँ मिल जाती है तो नर्मदा ये थोड़ी कह देगी तुम जो अच्छी नदी हमको वो मेरे में मिलो और जो नाले का पानी वो नहीं मिल सकता ऐसा कहती है क्या उसको भी समेट लेते उसको भी समेट लेते मेरे पास आ रहे हैं लोग सबको अपना आत्मसात कर देते नहीं करते बाढ़ के पानी का आत्मसात करती है सोचक जल का आत्मसात कर लेती है कोई भी आवे उसको आत्मसात आत्मसात करती है अक्षुद्र चित्त व्यापक चित्त सबको समाने की क्षमता एक महात्मा जी अपनी छोटी कुटिया थी वहाँ लेटे थे कुटिया ही छोटी थी एक व्यक्ति लेटने भरता था करवड़ बगल में भरता था तो बारिश हो रही थी बाहर तो एक ने आवाज दी नारायण हरि क्या बात है महाराज महाराज बारिश हो रही है कहीं सिर छुपाने की जगह नहीं मिल रही अरे आ जाओ ना अंदर दरवाजा खुल के देखा तो एक ही व्यक्ति वहाँ पर बैठ सकता है लेट सकता है हमारा जगह ही नहीं है आपके यहाँ पर अरे क्यों जगह नहीं देखो मैं खड़ा हो गया उठ जाता हूँ <laughs> उठ करके बैठ गया लेटे थे एक ही के लिए जगह उठ करके बैठ गए तो जगह बन गई दो के लिए बन गई और थोड़ी देर बाद फिर भारी बारिश थी बाहर तीसरे ने आवाज़ लगाई नारायण हरी क्या बात है यार महाराज भारी बारिश चल रही है बाहर सिर छुपाने के लिए अरे अंदर आ जाओ ना देखा दो व्यक्ति तो कॉलेज में बैठे हुए जगह नहीं है अरे क्यों जगह नहीं आप आ जाओ दोनों खड़े हो गए खड़े होने पर जगह मिल गई कि नहीं अब पाल से मार करके बैठे हुए लेकिन ढाई फुट तीन फुट तो लो ही दो तो। कितना ले इधर दो फुट इधर ढाई फुट और खड़े हो गए तो आधा फुट एक फुट ले लिया तो आ गया तो उदार चित्त एक अक्षुद्र अच्छा, चित्त अनुकूलता को भी आत्मसात कर लिया और प्रतिकूलता को भी आत्मसत्ता पर सहज भाव से बना करके नहीं में नहीं सहजता से मजबूर में तो गांठ बन जाएगी वो गांठ बन जाएगी तो गांठ कभी कभी वो लगती है क्या वो शान पैदा कर देती है पर सहज प्रेम के साथ लेकिन अक्षुद्र चित्र महात्मा माम और कैसा है महात्मा तो दैवीन प्रकृति में आश्रिता है वो देवता संबंधित प्रकृति को स्वीकार किया है जाएगा दैवी प्रकृति क्या है दैवी प्रकृति अभयम सत्य संशुद्ध ज्ञान योग व्यवस्थित ज्ञानम दमस्य यज्ञ से स्वाध्यास तप तपस्या शरीर की भी तप शरीर की भी तपस्या मैं एक बार नीचे कमरे में था महाराज जी उस समय रहा, रहा करते थे तो मैं नया नया था तो लोग देखने आते थे जैसे मुर्गा को देखने जाते हैं ना कौन सा बैठा है मुर्गा तो लोग महाराज जी बोलते थे छोटे महाराज नीचे जाओ तो लोगों को जोड़ना था ना मेरे से तो आते और जाली के मारते तो एक बार सात महिलाएं आई सात महिलाएं एक साथ आए के धड़धड़ाती हुई कमरे में आई मैं तो पुस्तक देख रहा था और मैं किसी को पहचानता तो नहीं सातों में सातों को नहीं पहचान तो अंदर आई तो अब मैं क्या कहता हरे की पर्ची दोगे मैं मैं जानता नहीं था किसी को उस समय तो मैंने कमरे थी तो बैठ गए तो फिर मैं बोला कहाँ से आई तो पता है और जहाँ से भी आई ध्यान से तो निकल गया मेरा उस समय निकल गया तो <clears throat> उसे खोल देर कुछ हमें ज़्यादा बात भी नहीं करता उस समय आजकल तो आप लोगों ने ट्रेंड बना दिया है उस समय तो मैं बहुत सीधा साधा तो तो फिर उसमें से सबसे जो बड़ी थी उसने कहा कि महाराज हम लोग जो साथ है देवरानी जेठानी है सभी देवरानी जेठानी तो मेरे को मजाक सूझा थोड़ा सा मैंने कहा कि तो फिर चश्मा मेरा थोड़ा ढीला था ऐसा करके नीला चश्मा वाले ऐसे देखते हैं तो मैं तखत में था नीचे बैठी हुई थी तो मैंने कहा फिर आप लोगों के यहाँ तो रोज ही महाभारत चलता होगा तो हंसने भी नहीं मारा ऐसे नहीं चलता तो सबसे छोटी जो थी उसने कहा महाराज बड़ी को दिखा करके ये तो रसवेशी बाहर ही नहीं आती ये रसवेशी बाहर ही नहीं आती हम लोग कहा कहा करके थक गए कि अब आप बैठो तो हमने बहुत सेवा किया हम लोग करेंगे पर नहीं वो करने ही नहीं देते हम लोगों को बड़े ने कहा नहीं महाराज ये तो सब सहयोग करते हैं सब ये तो करते हैं तो सबका घर अलग अलग बन गया पर कोई जाने को तैयार और जहाँ रहते हैं वहाँ पर छोटा हो गया है इसलिए अलग अलग घर बन गया पर कोई जाने को तैयारी नहीं है अब मैं ये ये बात में कई बार दोहराया लोगों को जहाँ पर देवान जेठानियाँ होती है ना झगड़ा चलते रहते पता लग जाता है दोहराता हूँ इस चीज़ को कई बार देखो क्या क्या दैवी भाव है स्वर्ग है मैंने धरती पर ही स्वर्ग है एक तरह से ऐसा प्रेम होने पर वो सबसे छोटी जो है ना बेटी जैसी लगती है उसकी छोटी जो बहू है देवरानी देवरानी बोलते हैं सबसे भाई बहन की तो वो कहते सबसे वो वो, वो वो बेटी जैसी लगती है अभी भी शादी होकर के आई तो मैं दोहराता तो मैं भूल गया कहाँ का है तो मैं अंजन गांव गया अंजन गांव में ये जो अपने एक आई थे ना सुबह चली गई इसकी इसकी ननद है जो सुबह प्रणाम कर रहे थे ये राखी बांध करके तो इसकी ननद भी है शायद सासू की बेटी ननद होती है क्या हाँ। सासू की बेटी ननद हाँ हाँ गीता माता की बेटी तो वो गीता माता की बेटी हुई है हाँ आई भी नाम हमको तो ले गया अंजन गाँव तो मैं गया तो फिर मैंने देखा तो वो जो माता थी ना उसको मेरे उसका चेहरा ध्यान में आया मेरे को तो मैंने ये प्रसंग सुना दिया तो उन्होंने कहा महाराज हमें मिले थे आपसे तब मेरे को पता लगा कि ये लोग थे तो अभी अभी भी सभी लोग अलग अलग घर है अभी भी गए नहीं है दो तीन एक ही साथ में रहते उनकी उनकी जो सास बहुत बीमार थी बिस्तर पर थे मेरे को थोड़ा ले गए थे लोग माने क्या है दैवीन प्रकृति मान सकते दैवी प्रकृति माने देवता संबंधी प्रकृति होने पर ही यह संभव है नहीं तो नहीं तपस्वाध्याय आर्जव तप तप तप करना चाहिए तप तप माने क्या है शारीरिक श्रम हम करेंगे ना शरीर साथ देता क्यों नहीं कर कोई भगवान की सेवा करेंगे एक के भीतर कोई परमात्मा बैठा है सासू के भीतर बैठाए ससुर के भीतर बैठाए पति के भीतर बैठाए बच्चों के भीतर बैठाए पत्नी के भीतर बैठाए सबके भीतर वही बैठा हुआ हम क्यों सोचे भगवान की सेवा हम तो उसके भीतर बैठा हुआ परमात्मा की सेवा का बस पर यदि यदि गलत होता तो शास्त्र ऐसा नहीं कहता तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि क्षेत्र चापीमान बुद्धि क्षेत्रज्ञ जो भीतर सबके भीतर में जानने वाला तो मैं हूँ ये चीज तब पता लगे जब सत्संग करोगे आप इसलिए हमने पहले कह दिया ना कि जीवन जीने की कला और जीवन को आगे अध्यात्म को बढ़ाने की कला ये हमारा जो दर्शन है ना शास्त्र वो सिखाता है नहीं तो आज की जो विद्या है उस विद्या से आप कमाई धमाई कर सकते हो पर जीवन का जीवन का जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाता है हाँ इसलिए मैं बहुत बार देखता हूँ ना बहुत बार बड़े पढ़े लिखे हैं सब कुछ है पर बड़ा अजीब लगता है करके बड़ा अजीब लगता है हमको परिस्थितियाँ आजकल के देख करके हम इतने पढ़े लिखे लोग हम तो उनके सामने कहीं टिकते ही नहीं है और कुछ जानते ही नहीं हम तो हम तो अंगूठा छाप है सच्चाई में पर ये ये जो शास्त्र की कृपा समझ लो आप शास्त्र की कृपा है गुरु कृपा है ईश्वर की कृपा है दिल में उदारता रहेगी ऐसा नहीं कि कोई आश्चर्य वृत्ति नहीं आती हा? आती है तो थोड़ी देर में फिर उसके बाद सबको साथ में लेकर के चलने की इच्छा ध्यान आएगी इसलिए दैवी प्रकृति क्या होती है यहाँ पर भाष्यकर भगवान लिखते हैं स्वयं भी लिखते हैं कि दैवी प्रकृति का मतलब है कि देखो सम कितना सुंदर है कि सम दम दया श्रद्धा शम माने मन पर कंट्रोल है मन सम का मतलब है कि मन पर आपका कंट्रोल है जैसे जैसे जैसे रसोई में आप लोग रोज ही देखते हो जब गैस चूल्हे के ऊपर में छोटी पतली पतीला रखते हैं और दूध एक गिलास दूध है तो जैसे आप आग जला देते हो ना उबाल आ जाती है और फिर स्विच ऑन कर ऑफ करने लग जाते हो तो उबाल बंद हो जाती है तो जैसे स्विच ऑन कर दिया और खट से उबाल आते हो तो वैसे इतनी जल्दी उबाल नहीं आता सम शांत है मन मन कैसा है अनुकूलता में भी शांत है प्रतिकूलता में भी शांत है अनुकूलता इष्ट प्राप्ति में भी शांत है और अनिष्ट की प्राप्ति में भी शांत है और इष्ट प्राप्ति का कोई निमित्त है है ना इष्ट प्राप्ति का आप जिस चीज को चाहते हो तो उसका कोई साधन उपलब्ध हो गया उसमें भी शांत है बहुत उछल उछल उछल कूद नहीं मचा था पर अनिष्ट प्राप्ति जो होनी है उसका साधन ही उपलब्ध हो गया बुखार हो गया अनिष्ट की प्राप्ति है बुखार है तो उसमें बड़ा हाई तो नहीं मचा ठीक है ये चीज आई है तो जाएगी दवाई वाई खाते रहना ये श्रम हो गया दम माने इंद्रियों पर निग्रह हो क्षमा ने मन का निग्रह और धन माने इंद्रियों का निग्रह और साथ साथ में दया दया करता है व्यक्ति के अज्ञानता को देखता है कमजोरी को देखता है तो उस पर दया करता है जो दीनहीन है जो कमजोर है बौद्धिक क्षमता से भी शून्य है उस पर उसकी दया करता है और श्रद्धादि होती है उसमें हाँ भगवान के प्रति सम्माननीय लोगों के प्रति एक श्रद्धा का भाव रहता है तो ये ये सब दैवी प्रकृति के अंतर्गत आते हैं तो ऐसी प्रकृति से विशिष्ट जो महात्मा होते हैं वो महात्मा क्या करते हैं माम अनन्य मनुष्य भजती मेरा अनन्य भाव से भजन हाँ अनन्य मनुष्य अनन्य चिंता या तो भूतादीन भूताना वेदादिना प्राणाम आदि कारण सभी प्राणियों का आदि कारण परमात्मा ही है और उसी परमात्मा ने कृपा करके हमको मनुष्य जीवन दिया है समझदारी दी है तो ऐसा समझ करके उस परमात्मा का क्या करते हैं भजन करते हैं और भजन करते समय और क्या करते हैं शततं कीर्तयन्तो मां यतं कश्च दृढव्रताः मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते तो सततं कीर्तयन तो माम जो मेरा ब्रह्म स्वरूप है मेरा ईश्वर स्वरूप है उसका निरंतर कीर्तन करते हैं और यतंत दृढ़ प्रता और इंद्रियों के उपसंहार समगम अहिंसादि लक्षण जो है यम नियम इत्यादि धर्म है वो धर्म से निरंतर लगे रहते दृढ़ प्रति होते जो सत्य लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दृढ़ प्रति कि ना मुझे इसको पूरा करके ही छोड़ना है चाहे कितना ही कठिनाई बाधाएं क्यों ना आवे पर बाधाओं से विचलित नहीं होता है बाधाएं तो व्यक्ति को अपने मार्ग से भटकाने के लिए ही होती है इसलिए समझदार हो कि शांति से उन बाधाओं को पार करे धैर्य रखकर उन बाधाओं को पार करे है ना बाधाएं आती है आपको आपके लक्ष्य से भटकाने के लिए समझदारी यही है कि धैर्यपूर्वक उस बाधा को आप पार कर ले हमेशा बाधा नहीं रहती आप चाहोगे तब भी नहीं रहती इसीलिए अपने विचारों को शुद्ध रखना ये एक बार मैं गया था मैं बोलता था बहुत बार लोगों को कि विचार ही आपके सुख और दुख देने वाले परिस्थितियां सुख दुख देने वाली नहीं होती है यदि विचार आपके उस विषय में अच्छे हैं तो वो विचार से आपको सुख होगा और परिस्थितियों से विचार प्रकट होता है अपने भीतर में है ना तो किसी का वहां लिखा होता तो पूर्व में पुराना पूर्व में आपके विचार ही आपको दुख देते हैं आपके विचार ही आपको सुख देते हैं पर परिस्थितियां अनुकूल और प्रतिकूल विचार उत्पन्न करने में हेतु जैसे अभी तक आपका एक मित्र था आपके उसके विषय में अनुकूल विचार उत्पन्न होते थे तो आप सुखी थे अब किसी कारण से वो शत्रु बन गया और प्रतिकूल विचार उस पर उसके विषय में उत्पन्न होते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं है कि नहीं यदि व्यक्ति ही हमको सुख या दुख देने वाला होता तो व्यक्ति तो वही का वही है ना व्यक्ति तो बदला नहीं है व्यक्ति वही है पर व्यक्ति के विषय में आपका दृष्टिकोण बदल गया व्यक्ति के विषय में आपका नजरिया बदल गया इसीलिए आप उसके विषय में अपने नजरियों को अपने सुखी होने के हिसाब से रखते हो ध्यान में आएगा आप अपने को सुखी रखने के हिसाब से सामने वाले के प्रति नजरिया रख लो दृष्टिकोण रख लो तो आप सुखी हो जाओगे नहीं तो ना तो वह व्यक्ति दुख देने वाला है ना सुख देने वाला है यदि दुख देने वाला उसका स्वभाव होता तो कभी भी उससे सुख नहीं मिलता था पर सुख तो मिला है हमको दुख भी मिला इसीलिए हमने अनुकूलता से उसको स्वीकार कर लिया नहीं एक पति है दो पत्नियां है तो दोनों उसको सुख दे रही है नहीं और उस शौच जो होती है एक को दूसरा दुख दे रही है देखेंगे शर्ट में तो नजरिया अलग है और पति में नजरिया सुख देने वाली इस रूप में तो किसी के विचार परिस्थितियां विचार पैदा कर देती है तो विचार पैदा करती है तो विचार हम किस प्रकार से उस वस्तु को विचार करना है ये हमारे ऊपर निर्भर है यदि आप स्वाभाविक प्रवर्तित हो रहे हैं तो स्वाभाविक ही विचार पैदा होंगे पर आप सत्संग है तो विचार को दूसरे ओर मोड़ सकते एक महात्मा जो है ना ऐसा ऐसे एकदम से अंधाधुंध प्रशंसा करते अंधाधुंध प्रशंसा तो किसी हम बैठे थे तो अंधाधुंध प्रशंसा करने लगे मैंने कहा क्या बात ये भाव क्यों क्या बोलते ये कोई बात है हाँ, अंधाधुंध तो प्रशंसा करे तुम तो उसको जानते हो मैं भी जानता हूँ ऐसे कहने क्यों तो हंसने लगे और कहा कि महाराज पहले ऐसा निंदक था मैं बस किसी के गोर में भी दोषी दिखता था तो फिर किसी संत ने मेरे को कहा तो अब मैं आंख बंद करके चाहे अच्छा चाहे अच्छा, मेरा प्रशंसा ही कर देता अब मेरी ऐसी आदत हो गई कि मेरे मेरे मुख से निंदा नहीं निकलती और बात हमको ठीक लगी देखो निंदा और स्तुति दोनों से परे जाना है तुमने निंदा स्तुति मौन संतुष्ट हो जाने के अनुसार गीता में कहा निंदा और स्तुति से परे जाना है आप और यदि आपका निंदक स्वभाव है तो आप एकाएक निंदा से परे नहीं जा सकते निंदा से स्तुति में आओ और निंदा का बर्थ समझ करके स्तुति में आओ और देखा स्तुति भी किसी की प्रशंसा है इसलिए इससे भी हट करके निंदा से तो हट ही गए थे और स्तुति को भी छोड़ दो फिर कहीं दूसरी जगह भगवान में कहीं चले जाओ तो हम निंदा और स्तुति में समान हो सकते हो मैं तो मैं कहा ये बात ठीक है क्या लगता है हाँ। ऊट हाँ, ऊट में बोले या ले गए तो हाजी हाजी कर है हाँ। क्या वो एक मुहावरा है कि जिस गांव में रह जिस गांव में रहना है तो अच्छा क्या है भाई बोलोगे सबसे देना है तो मगजमत से वेद क्यों हाँ, है कि जिस खेत का पानी पीना है जिस कुएं का पानी पीना है तो ऐसा कुछ मुहावरा है ऐसे और का ऊँट में या ले गई तो हाजी हाजी कर दिया माना ऊँट को बिल्ली कैसे उठा सकती है पर किसी ने कह दिया कि बिल्ली ने ऊँट को ले गई बिल्ली ऊँट को ले गई हाँ जी हाँ ले गई हाँ जी हाँ ले गई खुश रहना तो है तो होते रहना नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है बिल्ली ऊँट पर कैसे जाए तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या बिल्ली ऊँट पर कैसे ले जाएगी ऊँट बिल्ली को ले जा सकती है बिल्ली ऊँट को यहीं झगड़ा शुरू हो गया ऐसा गोरखपुर में है तो बोलते हैं कि गोरखपुर में रहना है तो अभी हाँ, तो बनाया तो, तो एक बार अकबर और बीरबल जो है ना भोजन करने बैठे थे तो बैगन की सब्जी आई बैगन की सब्जी तो अकबर ने बैगन की बड़ी निंदा क्या तो अकबर ने कहा जिसमें से गुण विगत गुणा बैगन बैगुना जिसमें से गुण सब खत्म हो गया उसको बैगन कहते बीरबल कहते हाँ जहाँ पाना पना है बात सुना बिल्कुल ये बैगन जैसे खराब दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती बिल्कुल तो बैगन पेट में गैस का बना देता है बैगन से कमजोर हो जाती है मैंने जो भी बैगन से दोष हो सकते थे सब गिराना शुरू कर दिया तो चुपचाप अकबर सुनता रहा और फिर दो चार दिन के बाद फिर बैगन बन गई तो अकबर ने बैगन की प्रशंसा की तो कहा कि विशिष्ट गुण वाले जो सब्जी हो बैगन है पहले जिसमें गुण नहीं हो बैगन कहा था निर्गत गुण वैदन विशिष्ट गुण वाला वैदन फल को देखे कितना सुंदर है कितना कोमल दिखता है कितना गोल मटोल दिखता है बस और प्रशंसा की झड़ी लगा दी गुरु बना ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया वस्तु तो बैगन की में निंदा कर रहे थे अब बैगन की इतनी स्तुति गा रहे हो तो बीरबल ने कहा महाराज न मेरे को बैगन की निंदा करनी है न मेरे को बैगन की स्तुति करनी है मेरे को तो आपके हाँ में हाँ मिला है बस उस दिन आपने बैगन की निंदा कर दी पीछे में निंदा कर दी और आज बैगन के लिए आप हाँ कर रहे हो तो मैं हाँ कर रहा हूँ बैगन से मैं कोई लेना देना क्योंकि तो इसी में खुश है मैं इसी इसी को कहते मन का त्याग कहते मैंने बैगन को बिल्कुल डॉक्टरों ने घोषित किया है कि बैगन जैसे खराब सब्जी कोई दूसरे नहीं हो सकती बैगन खाओ तो किडनी में स्टोन आ सकता है टमाटर का जो बीज नहीं होता टमाटर के बीज में स्टोन आ सकता है इसलिए टमाटर खराब होता है अब अब स्टैंड पकड़ करके तो फिर दूसरा टमाटर का वो प्रशंसक बैठा उपासक बैठा हुआ है इसलिए हाजी हाजी कर दो बस इसी प्रश्न नित्य तो उपासते तो नमस्कार भी करते हैं भक्तिपूर्वक नित्य मेरी उपासना करते हैं तो ऐसे जो होते हैं वो मेरे को ही प्राप्त करते हैं